यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे हमारे ब्लॉग में आने वालों को शुक्रिया शुक्रिया फैसलाबाद में बहुत तेज़ बारिश का होना है ये देखिए हमारा मोबाइल गीला ना हो जाए इसलिए साइड में हो जाते हैं